Всім привіт, друзі! Сьогодні в мене посилочка від фірми PlexiWire. Раніше ми вже в них замовляли пластики для 3D принтера. Як ви зрозуміли, сьогодні відео буде зв'язане чуть-чуть з 3D принтером. От, е, Давно про нього не було відео, принтер працює, все друкується так, як повинно бути. От, І в нас почав закінчуватись пластик. От, Для прикладу покажу ось таку і ось таку детальку. Е, це також друкувалось плексівайерським пластиком. Е, почну з цієї. Це тримач для штекера зарядного пристрою для електромобіля тип 1. Ну, от, Як бачите, надруковано гарно, рівненько, не розслаюється, міцно. І так само кришечка для зарядного порта електромобіля. Трошечки вона відклалася, але причина в тому, що сквозняк, там де принтер стоїть, і за цього піддуває лише з однієї сторони. Це постійно так. От, Але суть не в тому, пластик нам сподобався, і ми вирішили замовити ще раз. О, Тому замовили дві бобіни, так як замовили багато ось таких штучок е, по великому метражові, тому вирішили замовити зелену і білу. Ну, я не знаю, де яка, зараз ми будемо розпаковувати і дивитися. Е, от, Силочки на те, де замовити цей пластик, я залишу в описі. Е, відповідність ціна якість нам дуже подобається. Як бачите, вже не перший раз замовляємо. І реальний відгук ну, нам подобається. От, Тобто І по якості, і по міцності, по всьому. Поки що це найоптимальніший варіант, який ми тільки змогли знайти в інтернеті. Так. І в нас є дві коробочки. Так. Заберемо і гарненько ось так от їх виставлю. Так, тепер мені самому цікаво, де ж зелена, а де ж е, біла. По вазі, чесно кажучи, повинно бути 750, якщо я не помиляюсь. Тобто бобіна має 750 грам або пів е, кілограма. Е, ну давайте подивимось. Так, як її відкрити правильно, щоб не порвати. Не тут зверху, скоріш за все. Теж не тут. Зараз будемо гадати. Так. Не хочеться просто порвати коробочку. Але я це зроблю. Зараз ми знаємо чебекту відкрити. Можемо... Все, я зрозумів. Так, ого, яка гарна бабіна. Дивіться, як все зроблено. Так, коробку я заберу поки що. Клас. Це біленький пластик, це в нас е, так, 0,75 кг, як бачите. перепрошую за кадр, 0,75 кг, товщина 1,75, так як має бути. Е, і колір білий. Білий давайте розпакуємо із цього пакетику. Е, так як пластик кожен не любить вологості, у нас, то оп, у нас В комплекті, як бачите, звісно, йде така штучка для того, щоб вона вбирала вологу. Так, Бабіна в нас зроблена з картону. Тобто не пластик, а картон за рахунок цього вона вийде дешевше. Ну, немає е, сенсу переплачувати за пластиковий корпус, як у всіх. Е, так, що я ще можу сказати? Ну Мені дуже подобається цей стиль, вона трошечки ширша, правда. От, Тобто в пластикової бобіни в неї вищі борти, але ця ширша. І це навіть я б сказав би краще, тому що е, та вуща і вона постійно крутиться, а тут же більш-менш ширина зроблена. От, ну Це моя думка. До речі, силочка ось написана. Ну і будемо розпаковувати другу. У маленькому перериві між кадрами для вас я сходив за пластмасою бобіну для порівняння. Так бачите, пластикова трошечки вужча. От. Але, чесно кажучи, мені з зовнішнього вигляду, тобто по діаметру, по діаметру вони однакові. Е, Але по вигляду мені більше сподобалась така. От. Е, причому причому можна ці бобіни використати не лише як для пластику, тобто переплавити і поставити, е, а й для. Гарно, до речі, придумано, в цій бобіні воно вісіло просто. Хоча місце є, я пам'ятаю, що воно вісіло. Е, а Можна використати для проводів якихось, стрічок, ниток, тобто можна намотати повторно, якщо цю бобіну, звісно, не зламати в процесі. От, І мене цікавить ця коробочка, в ній повинен бути ось такий же зелений пластик. Давайте її розпакуємо. Так, я вже знаю, що вона відкривається звідси. О, так. Хм, а що це таке в нас цікаво? Це, скоріше все, якийсь подарунок. Так, зараз ми до цього поглянемо. І зелена, так як я казав. Е, зараз, зараз, зараз. Е, от 300 метрів у нас в обійні, як я казав, 75 0,75 кг, тобто 750 грам, 1,75 Колір зелений, тут колір білий. До речі, як бачите, там просто на білому фоні, тому чорною фарбою, а тут навіть зеленим наведено. Тобто навіть бабіни йдуть конкретно під е, пластик. А, Ой, не не, не бабіни, а наклеєчки, перепрошую. Щось на секунду подумав, що воно написане на корпусі. Так, забираємо. Клас. А тепер ця бобінка вуща. Бачите? Вона компактніша. Так, що ж це таке мені цікаво? Прозорий пластик, скоріш за все, давайте зараз поглянемо. Маленький такий бонус, скоріше за все. Навіть не знаю, він він гнеться як гума. Це, скоріше всього, міг бути пластан. Е, Так. так. Він гнеться дуже, він дуже гнучкий. Дивіться, зараз я поясню, в чому фокус. Давайте коробочку ми поки закриємо. Так. Скоріше за все, це якийсь пластан. Отак от хай стоїть. Е, Дивіться, візьмемо, наприклад, е, для порівняння, давайте на зеленій краще буде видно. От. Це сюди поставимо. Візьмемо зелений. Як бачите, АБС пластик, в нього така функція, ну, це нормально, що коли ми його перегинаємо, він біліє. Тобто зараз, от видно, на згину він побіліє. Якщо зігнути його десь тут, він знову побіліє. От І в процесі, якщо пару разів отак от його зігнути, він, звісно, вломиться. Ну, В АБС така скажімо так, структура, що він розрахований на те, щоб гнутися, а не лопати одразу як ПЛА. От Ми його погнули, він побілів і тоді зламався. Тепер чому я думаю, що це пластан або щось схоже на нього. А він не ламається, бачите? І не біліє. Дивіться, він просто гнеться як гума. Розумієте? Е, Я не пам'ятаю, чесно кажучи, всіх назв пластик, але пам'ятаю, що є один пластик як гума, є другий такий же пластик, як гума, здається, пластан, але прозорий. От Я зараз схиляюся до тієї думки, що це він і є. Як бачите, він такий прозорий і в порівнянні з білим. Він реально прозорий. Ось. Тому зараз ще раз спробуємо. Мені аж стало цікаво, що ж не можна друкувати. Реально, він не ламається. Давайте спробуємо ножницями відрізати. Так. Так, видно, сподіваюсь. Відрізався. І по структурі він мені нагадує силікон. Е, на сайті повинні бути температури. Точніше, вони були, вони десь в мене є навіть роздруковані. Температури, при яких друкувати таким пластиком і звичайним АБС. От, е, Цікава штука. Дякую, звісно, за те, що її надали. Обов'язково протестую, зазнімлю відео окремо спеціально для цього і обов'язково знайду, що це за пластик. А поки Буду ставити на друк, як бачите, такий самий, цей біліший, тому що він пройшов через принтер. Він чуть-чуть вигоріла фарба на ньому, скажімо так, але можливо ракурс не такий засвітлює. Тому рекомендую всім, мені подобається. Протестуємо е, зелений, знову ж таки, і протестуємо е, білий. Обов'язково потустимо. Є чистий, він такий темніший трошки, а це конкретно білий. Е, Ось. Ну і звісно, протестую цей пластик і знайду, що ж це таке. Скільки тут, ну я не знаю. І по вазі заміряти теж поки що не можу. Але тут вистачить, якщо на скельця друкувати, то я навіть не уявляю наскільки. Але дуже хочу його протестувати, тому найближчим часом чекайте відео з цим пластиком. На цьому, друзі, в мене все. В наступному відео я вам демонструю, як цей пластик друкує і що я надрукував з цих двох бобін. От. Як я казав, вже все. Тому підписуйтесь на канал, оцінюйте, ставте лайки, задавайте питання. Посилання на фірму Іде замовити пластик, я залишаю в описі. Е, звертайтесь, запитуйте, завжди буду радий вам відповісти на питання. Пластик вам рекомендую. До нових зустрічей. Бувайте, друзі!